papia é tocante di e dell'aster fase di vida di un familiar, nota algo comum. Cada família que ganha seu mês confrontar com esse aqui, tá passa de um processo extraordinário que não di de comparar com nenhuma outra situação. Sin embargo, toda família tem que enfrentar algum reto. E programa aqui ta mostra exemplo de situações que toda gente por passar a Nós espera ku eloponebu para quieto e pensa arriba lo que por pasa demo mes familia. E ku esaki por brindabu apoio na momento de riba uma conversação.